हाजी जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई लेकिन हमें भी कुछ सावधानियां बरतनी है उसी के साथ बाबा को भी सोचना पड़ेगा सोच समझ कर सांवरिया तू मंदिर खोलना सोच समझ कर सांवरिया तू मंदिर खोलना आएगा भगतों का रेला ना little Ande ना पावा भक्तों को ना रोक